damai sejahtera buat kita semua bertemu dengan saya kembali saling Mata hero saya menyambut saudara dengan kasih sayang Tuhan dan hari ini ada satu pesan Tuhan yang luar biasa sering banget kita dengar ayat ini tentang kebenaran ini saya ajak kita semua buka dalam Matius 6 ayat 33 Matius 6 ayat 33 demikian firman Tuhan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa ayat ini muncul? Ayat ini muncul karena banyak sekali manusia yang sedang mengkhawatirkan hidupnya. Apa yang dia makan hari ini, apa yang dia minum hari ini, apa yang akan dia pakai hari ini, bahkan hari esok pun dia berpikir banyak hal. Nah, tapi satu hal, kita lupa bahwa sebenarnya yang kita pikirkan itu semua sudah ada. Karena ayat ini berkata begini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti sudah ada kan, bukan? Tetapi kita masih merasa berkurang dan berkurang dan berkurang. Tapi satu hal, Tuhan ingin kita mengalami satu kemenangan bahwa cari dahulu kebenarannya, cari dahulu kerajaannya. Karena waktu kita kuat di dalam firman, waktu kita mengerti isi hati Tuhan, saya percaya kita bukan cuma mau bersyukur untuk berterima kasih kepada Tuhan, tapi kita akan bersuka cita karena kita melihat apa yang kita punya itu sudah ada. Nah, hanya orang-orang yang akan lupa tentang Tuhan yang berkata aku masih kurang ini, aku masih kurang itu dan kita sepertinya mencari segala sesuatu lalu akhirnya bersungut-sungut kita melupakan siapa Tuhan kita. Hari ini Tuhan berkata, Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya maka semua yang engkau perlukan baik masa depan baik soal makan dan minum hal apapun yang kau rancangkan Tuhan punya rancangan dan sejahtera akan terjadi buat saudara karena engkau mencari dia mencari segala sesuatu tentang dia tentang hal kebenaran saya yakin Tuhan mengkomplitkan semua saudara. Hari ini bersyukur dan lihat waktu engkau melangkah mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya engkau sudah mendapatkan lebih dari yang engkau perlukan. God bless you. Haleluya.